طالب ما ته د ما غوندې یو عام سړي ته چې نه عالم یم نه د کوم پارلمان د وکیل زوی یم نه کوم لنډغر یم نه کوم زورواکی یم یو عام مظلوم سړی یم طالب د ما سره د ما سره ما ته طالب داسې نشي ویلی چې پکتیاواله د تا ورور ما خبرې په دې میډیا باندې پرتې دي یو خالي لاس ورور مې په کونړ باندې وظیفه درلودله زرمت له تللی مازدیګر دې ونیو نه دې قوم خبر کړ نه دې د ما قبیله خبره کړه نه دې د ما پلار خبر کړ نه دې د ما ورور خبر کړ سره خود راجک شوې یو پاک مسلمان خالی لاس سړی جرم یې دا و چې د تا دغه افغانستان یې درته ساته نه د چا ور په لغته وروالی و نه د چا په کور باندې چاپه والی وه نه د امریکا شاته روانو نه د امریکې مخې ته روانو نه د له سلا سره نیولی و نه د له درشي سره نیولی و طالب یو له ما سره انصاف نسی کولی یو له ما سره نه په قران غږیږي نه په رسول نه په اسلام نه په کفر نه په پښتنوالي نه په افغانیت به قاعده سي زه دلته راجیک شوی یم ځکه طالب ته یم چې طالب له ما سره د ظلم کړی که مسلمان په قران را سره وغږیږه که پښتون په یو پښتو پښتنوالي را سره وغږیږه که هندو په ګیتا را سره وغږیږه که عیسائی په بایبل را سره وغږیږه که د پنجاب کتاب را سره غږیږه د پنجاب کتاب را سره وغږیږه طالب په ځای د دې چې ما ته ویایې چې یاره پکتیاواله له تا سره واقعي ظلم سوی ده، له تا سره ناروا سوې ده، دی ما ته یایې چې ته افغانستان ته راشه زه به له تا نه سر پرې کوم، ته افغانستان ته راشه د ژوند څه کوه لا که را چې وکړې د ما خوندې او مندې کنځل کېږي، د ما د ملایکې غوندې مور کنځل کېږي، وژل سوی هم زه یم، مړ سوی هم زه یم، کنځل کېږم هم زه، بې عزته کېږم هم زه، د تالې په سر باندې ما ته د هیره منډي یو دلال، یو ګلخان، چې نه پلار څوک پیژني نه مور څوک پیژني یو بې شرفه بې پلاره بې عزته سړی بې پته سړی چې په خور او په مور نه د بند یو نیازي ته یو سل شپږ بیست ورځې په دې چوک کې خوندې ومندې وګډولې د طالب لا درس هغه د ما خور او مور ته کنځا کوي ما خو کوم کوپر نه ده کړی ما خو په دې میډیا باندې یو سړی دی په ما پور کې چې یاره پکتیاواله تا دلته خلکو ته ویلي دي چې امریکایان مه وژنئ یاره پکتیاواله تا خلکو ته ویلي دي چې پلانکای بهرنی مه وژنه زه خو د دې نظام ملاتړ کوم زه خو تا ته وایم چې دا مسلمان مه وژنه طالبه دا د تا ورونه دي دا د تا افغانان دي دا د افغانستان ټول قومونه په د افغانستان په پوځ کې غیر مسلم نشته سل په سله یو مسلم فوج ده یو مسلمان اردو ده ته ما په دغه کافر کوې طالبه نو طالب په دې طریقه باندې د خپل مشرانو پښتنه کړای شي چې اول د دغه قران او دغه اسلام په خپله ومني چې دا دلته د درواغو د یو شرعي نظام دعوه کړې ده. که هر یو په دې خبرو کې په ما باندې کوم سوال لري، زه دلته ناست یم. زه داسې نه یم چې تا ته وخت نه در کوم. چې د قطر نه هغه بس ته انګزای راشي، سل وارې مې ویلي دي. پرېږدئ نورې خبرې. د طالب ټوټل نظام، تا طالب ظلم راغی. مړي کول، کول، کول، په مړو باندې راته، راته په کابل باندې کېنوست. چې په کابل باندې کېنوست، ما سل واري دا خبري مخکي کړي دي دلته چي ګورئ د ديوال شاته د ديوال شاته د يو نارينه د يو مرد شاهدي نه قبليږي تا د شرعي نظام دعوه کړې وه شرع ظاهر مني د تا ملا عمر ولې ځان نه حاضراو دا هیبتي دي ولې ځان نه حاضروي ته د یو ټیلر ډرایور جواب نه شي ویلی طالبه ته به څه د عالم جواب ووایې ته به څه د قاضي جواب ووایې ته به څه د ولسمشر جواب ووایې ته به څه د وکیل جواب ووایې مننه زما دغه خبرې دي ما دغه چې دا کومې خبرې مې وکړې دا دلته چې لیکلي دي چې غیرتي طالب یم غیرتي طالب ته سلام دغه لیکلي دي بالکل د موږ غیرتي طالب ته سلام ده یغه غیرتي طالب ته سلام ده لکه عبدالمنا نیازی چې هغه یې چې ملي اردو زما ورور ده دا پولچک دا زما د وطن پولچک ده دا سړک زما د وطن سړک ده دا شپخانه زما د وطن شپخانه ده دا پانتون دا پانتون زما د وطن پانتون ده خبردار چې زما زما له ډلې نه به څوک دغه ته لاس نه وروړي زه بالکل عبدالمنا نیازی ته سلام کوم اوس که زما په دغو خبرو باندې هر سړی زما د سوال جواب راکولای شي، زه دلته له تاسې سره یم. ډېره مننه. په شرط د دې، نه مې چاته کنځا کړې، نه مې د چا خور یاده کړې، نه مې د چا مور یاده کړې. والله بالله طالبه چې غلطه خبره وکړې، وپوښته د کته کنځم او وپوښته د پورته کنځم. مننه. پکتیاوال صاحب دلته اوس یو بل شی دی نن یو لوبه پوسی دوی سي همیشه وای د کابل اداره څنګه د دې خرملامت ادارې مشر مولا باسوب ستانکزي خپل لور د کابل ادارې کې او چاته ورکړله دا څنګه کېدای شي دوی دا پیروان ټول ورځ چغې وسي کابل اداره کابل اداره ټول خره ورځ اعلان چغې وي او بیرته د کابل ادارې باندې خپل لوریانې خرڅوي د کابل د ادارې د کوتکونه غټ غټ دي د خرمالامت ادارې ته وایي دا د شخصي عالم تبرزو نه خو دی ګوره افغاني صاحب دوی بیګا مونږ سره لایف کول کندي چې څنګه خبرې کولې کنه لایف هغه یو سره نو مسلمان سره یو کنه دلته سوالونه دلته خبرې زشت ډېری دي کرامه زه دلته په سعودي عرب کې اوسم د مکې او مدینې ته چې ورځې دلته د غیر مسلمونو د اخباره یو ځان ته سړک ده چې کوم سړی مسلمان نه هغه سړی په یغه سړک باندې زی چې هغه د غیر مسلمانینو د اخبار یو ځان ته سړک جوړ کړی دی کچیرته ډاکټر ذاکر نایک سی یو غټ عالم ده په یغه باندې و هندو دا سوال وکړ چې ولی غیر مسلم مکه ته نشتلای لا مدینه ته نشتلای ډاکټر ذاکر نایک خو یو ډیر غټ عالم ده یو پوه شخصیت ده پروفیسور ده او ډیر په خوږه طریقه باندې سړی ته جواب ورکړي یو ورته ویل شي بالکل تلای شي مکه تم تلای شي مدینه تم تلای شي لیکن شرط دا ده چې دا لار دغه لار باندې شي چې دغه تدتا نه ویزا لګیږي نه پاسپورت لګیږي نه کوم مصرف پتا باندې راځي ته به خالد عمر یې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وحده لا شریک له بس دا به د دنیا هیڅ کوم طاقت نه له مکې نه مني کی نه به دې له مدینې نه مني کی طالب هم کولای شي چې د عبدالسلام ضعیف د بیزتی پښتنه وکي د هغه د پرتاګو د کمیسټي پښتنه وکي او د مولا برادر د زنجیرو پښتنه وکي او د نورو یو افغانانو پښتنو پښتنه وکي چې کوم پښتانه دغه پنجاب چې د طالب مبارزین نن ډیر په ویاړ راجګیږي چې دوی جنرال بولی زه خر بولم ولې چې دغه خرتوب مالیدلای دغه جهالت مالیدلای هغه ابي پښتو ورځ ما ليدلې زه ځکه هغه ته يم چې ته يو خر يې هغه خر دلته په ميډيا باندې يای چې پاکستان دې موږ یو دوست هیواد او دې موږ مشرانو ته عزت ورکړی او دې موږ مشرانو ته داسې کړي دی او پلان یې کړی کوم عزت کوم عزت دې تا مشر ته ورکړی دغه عزت دې تا مشر ته ورکړی چې اته کاله دې سپي په زنجیر باندې تړلی دا عزت ته کوم عزت چې دې تا چې تا دې یو شرعي نظام داوا کړی و چې تا دې شرعي نظام د یو سفیر نه یې پرتوګو کمیس وکیښل کفارو ته یې په لاس ورک دا عزت کوم عزت یې د تا مشرانو ته ورکړی کوم عزت یې د تا پښتون ته ورکړی کوم عزت یې د تا افغانستان خاورې ته ورکړی پرېږده تاجک او ازبک او هزاره او ترکمن دغو ته خو له سره د سړي په سترګه نه دي کتلي دا ته یې چې خپل بادا ته یې خپل دوست بولې تا ته یې په څه شي عزت درکړی ده که چېرته طالب غواړي چې د عبدالسلام ضعیف د کمیسو د پرتوک پوښتنه وکړي لا دا پښتون قام پوښتنه وکړي چې په وزیرستان کې څومره د پنجاب ظلمونه وکړ هغه زما زما زمن ورونه دي طالب به خپل زمن ورونه نه بولي افغان زمن ورونه بولي که طالب چیرته پښتوني افغاني چې چیرته په پښتو څوک خبرې کوي هغه د احمد شاه ابدالي لمسی ده هغه د احمد شاه ابدالي ذات ده د ما ذات ده نن لکه څه خیل چې طالب غولېدلی دغسې د طالب په شمول باندې دلته نور ګلخانان تر هغو زیات غولېدلی دي چې دلته به وس موږ ته لګیا دی د خور د مور شکنځل راته کوي زموږ ګناه دا ده چې هغو ته موږ یایو چې تاسې زموږ زمن وروڼه یې د پنجاب زمن وروڼه نه یې که چېرته طالب مسلماني طالب پښتوني طالب افغاني طالب به د هر شي پوښتنه وکړي لیکن چې د کومې شرعي نظام دعوت کړی وه د کوم اسلامي نظام دعوه د کړې وه لا دی نن ځان په شرع باندې په اسلام باندې برابر بولی او دا نظام ته توهین کوي اداره یې بولی نور د سټاپې په لګي که چیرته دی په شرع برابري په اسلام برابري دی دی راشي خپل هغه مجرمین خپل هغه خلک لکه د دولت شي دلته عسكر نیولي دي که دی یو عسكر نه یو سړی بی ګناه لګیدلی د نا ګناه که په جنگ کې شخصي سړی له یوه عسکر نه لګېدلی، هغه عسکر نن بندي ده، هغه جنرال نن بندي ده، که چېرته یو له عسکر نه په یو رینجر باندې په بازار کې یو ټکر سوی ده، یو اکسیډنټ سوی ده، که په هغه اکسیډنټ کې څوک مړ سوی ده، هغه سرباز نن بندي ده په خپل جرم باندې، دې قانون دا قانون په ټولو باندې لاګو ده په ټولو باندې داسې نه ده چې یو طالب ته قانون ده او ما ته نه ده قانون یو طالب ته قانون ده سرباز ته نه ده قانون یو طالب ته قانون ده کوم مامور ته نه ده قانون دا یو اسلامي جمهوری جمهوریت ته دا قانون د ورسې د افغانستان په هر ولایت کې دغه نظام سربازان بندیان دي په ډیر واړو واړو جرم باندې بندیان دي دا تالیف دي دغومره اسلام تیر کی دغومره ایمان دي تیر کی دغومره دي ځان مسلمان ثابت کی دغومره دي ځان پښتون ثابت کی را دي سي را دي سي دا دولت پخوانی ولسمشر حاجی صاحب حامد کرزی دغه سی ورته ویل چې طالب زما ورور یې راسه دغه ولسمشر درته یایي چې طالب زما ورور یې راسه پارلمان درته یایي چې طالب زما ورور یې راسه د دې وطن کونډې وکیمان درته یایي اکرام صاحب یو ملت اکرام صاحب یو ملت مایک بند کړئ دا دغه ملت کونډي یتیمان درته یایي دلته په دغه لویه جرګه کې تاته زړې ښځې کونډي راغلې تاته یې وویلي چې زه تاته طالبه له دریو زمنو در تېره یم د ما درې زمن دي وزلي زه د دغو دریو زمنو نه در تېره یم بله مورکۍ راغله هغې وویل چې د ما یې څلور زمن وزلي زه له څلورو زمنو ور تېره یم دغسې خوندې ومندې راغلې تاته له دغو ټولو ظلمو در تېرېږي لیکن سیا کوم خلک نه در تېرېږي کوم خلک دي شخصي خلک تا وزلي شخصي خلکو دي ظلمونه کړي دي د تا له ادرسه داسې خلک راجګ سوي دي چې نه لاس ګناه نه پښه ګناه هغه خلک تا وزلي دي د هغو خلکو دي بې عزته کړي دي که یو چا تا ته ډوډۍ نه ده درکړې تا هغه وزلی ده والی دي ده ټکولی دي ده یو سړی دي په ګیره باندې والی ده چې دا ګیره دي ولې والې ده یو سړی دي په ویښتانو باندې والی چې دا ویښتان دي ولې پرې شي دي یو سړی نه دي لاس کټ کړی یو سړی دي دام کړی ده سر خود طالب ته راسه ته دغه قانون ته غاړه کېږده له دې قانون سره په یو میز باندې کېنه ته دغه قرآن ته غاړه کېږده ته دغه دغه شریعت یې وري ته په خپله ومنه چې دغه شریعت دغه قرآن دغه اسلام تا ته کومه سزا درکوي ته دغه شریعت دغه قرآن یې وري په خپل ځان باندې ومنه راسه چې دا ولس د هر ولایت د هرې ولسوالۍ خلک تا ته راسي په قرآن لاس درته کېږدي سره له شهیدانو تا ته ویایي چې پلانکی وخت لکه زه چې درته یایم ما چې کومې خبرې په دې میډیا باندې کړې دي ګوري زه نه یم خبر چې وس دې ما دلته لایف ته څو کسان ناست دي څو کسان دې ما غږ اوري دا ټول به په ما شاهدان دي که چېرته د ما یوه خبره د طالب په خلاف باندې دروغ چا ثابت کړه لکه خلک چې دلته په ما پسې بوتان یایي د ما د ملایکو غوندې خوندې ومندې راته کنځي تهمت را باندې لګوي ما تر اوسه پورې په طالب پسې کوم بوتان نه دی ویلی، کوم درواغ مې نه دي پسې ویلي، چا کوم طالب مې داسې نه دی یاد کړی چې د پلانکي لا خور تښتېدلې، لا یې مور تښتېدلې، لا د پلانکي له ورېندارې سره، لا پلا، دا د ما ضمیر نه مني. لکه څه خېل چې دلته په میډیا باندې یو بل ته خبرې کېږي، طالبه کنځا مې درته کړې دي، وزلی دی یم دښمن می یی وس کنزا درته کوم سبا توپک هم درپسی راخلم لیکن بوتان درواغ می ندی درپسی ویلی تومت می نده تا پسی ویلی چی کوم ظلم ما دی تا لیدلی هغه ظلم ما دی تا په دی میډیا باندی بیان کړی تر ورځ تر قیامته دی مجرم یم که ما تاته په ثبوت ثابته نکړه چی ما دی کوم ولایت کومه کیسه کړی په ثبوت به درته ثابت کوم چی دا په پلانکی کال په پلانکی تاریخ دا واقعه ما لیدلې ده د بل د خولې خبرې نه درته کوم د سترګو لیدلی حال مې په دې میډیا باندې بیان کړی ده طالبه ته راشه د دغه قانون ته غاړه کېږده د دغه قرآن ته غاړه کېږده چې دغه قرآن تا ته څه وایي دغه شرع تا ته څه وایي دغه اسلام تا ته ستا ته راشي تا ته به د تا په جامه کې چې کوم خلک دي د تا په جامه کې چې کوم خلک ننوتي دي غله لنډغر دلالان بدماشان چرسیان پوډریان هر سړي ګیره پرې ایښې ده چې نه پلار چاته معلوم ده نه نیکه چاته معلوم ده نه ذات چاته معلوم ده هلک خو بې پیسې به یې نه ایږده په دې میډیا باندې دلته د تا د طالبانو ویډیوګانې پرتې دي ځینې طالبان چې دي وروسته له مرګه هغه دلته سنت سوي نه دي هغه طالبان چې په جنګ کې نیول شوي دي په دې نه دي خبر چې څو کتابه دي تورات او انجیل او زبور او قرآن د دغو څلورو کتابونو معنی نه دي زده لیکن هغه راجګیږي دلته په سیدانو باندې په مسلمانانو باندې په افغانانو باندې د کوپر ټاپې لګي طالب که چیرته غواړي چې د ځان پښتنه وکړي د خپل افغان پښتنه وکړي د خپل مظلوم پښتون قام پښتنه وکړي اول به دای په خپل باندې دا شرع ځان مني دا قران به دای مني د کوم شرعي زه یم چې طالب نه قران مني نه اسلام مني نه قرآن مني نه اسلام مني نه پښتو مني هیڅ کوم کتاب طالب نه مني پرته له هغه کتابه چې کوم کتاب دته پنجاب راړېزلی پرته له هغه امر نه چې کوم امر دته له پنجاب نه راځي والله بلا په سمت الله که بله خبره تاسو په طالب ومنئ ثبوت یې دلته ستا په میډیا باندې د حرمین شریفین نه غږ پیوز شو چې طالب دا جنگ دی ناروا ده نه یې ومنله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې عالمانو داسې د قرآن آیات ورته وویل دی عالم چې د دې نظام په ملاتړ یې کړي دي دغه طالب ټارګټ کړ طالب ما ته د ما غوندې یو عام سړي ته چې نه عالم یم نه د کوم پارلمان د وکیل زوی یم نه کوم لنډغر یم نه کوم زورواکی یم یو عام مظلوم سړی یم طالب د ما سره د ما سره ما ته طالب داسې نشي ویلی چې پکتیاواله د تا ورور ما خبرې په دې میډیا باندې پرتې دي یو خالي لاس ورور مې په کونړ باندې وظیفه درلودله زرمت له تللی مازدیګر دې ونیو نه دې قوم خبر کړ نه دې د ما قبیله خبره کړه نه دې د ما پلار خبر کړ نه دې د ما ورور خبر کړ سره خود راجک شوې یو پاک مسلمان خالی الله سړی جرم یې دا و چې د تا دغه افغانستان یې درته ساته نه د چا ور په لغته وروالی نه د چا په کور باندې چاپه والی وه نه د امریکا شاته روانو نه د امریکې مخې ته روانو نه د له سلا سره نیولی نه د له درشي سره نیولی طالب یو له ما سره انصاف نشي کولی یو له ما سره نه په قران غږیږي نه په رسول نه په اسلام نه په کفر نه په پښتنوالي نه په افغانیت به قاعده سي زه دلته راجیک شوی یم ځکه طالب ته یم چې طالب له ما سره دې ظلم کړی که مسلمان په قران را سره وغږیږه که پښتون په یو پښتو پښتنوالي را سره وغږیږه که هندو په ګیتا را سره وغږیږه که عیسائی په بایبل را سره وغږیږه که د پنجاب کتاب را سره غږیږه د پنجاب کتاب را سره وغږیږه طالب په ځای د دې چې ما ته ویایي چې یاره پکتیاواله له تا سره واقعي ظلم سوی ده، له تا سره ناروا سوې ده، دی ما ته یایي چې ته افغانستان ته راشه زه به له تا نه سر پرې کوم، ته افغانستان ته راشه د ژوند څکه ولا که راچې وکړې، د ما خوندې ومندې کنځل کېږي، د ما د ملایکې غوندې مور کنځل کېږي، وژل سوی هم زه یم، مړ سوی هم زه یم، کنځل کېږم هم زه، بې عزته کېږم هم زه، د طالع په سر باندې ما ته د هیره منډي یو دلال، یو ګلخان، چې نه پلار څوک پیژني نه مور څوک پیژني یو بې شرفه بې پلاره بې عزته سړی بې پته سړی چې په خور او په مور نه د بند یو نیازي ته یو سل شپږ ویشت ورځې په دې چوک کې خوندې او مندې وګډولې د طالب له ادرس هغه د ما خور او مور ته کنځا کوي ما خو کوم کفر نه ده کړی ما خو په دې میډیا باندې یو سړی دی په ما پور کې چې یاره پکتیاواله تا دلته خلکو ته ویلي دي چې امریکایان مه وژنئ یاره پکتیاواله تا خلکو ته ویلي دي چې پلانکای بهرنی مه وژنه زه خو د دې نظام ملاتړ کوم زه خو تا ته وایم چې دا مسلمان مه وژنه طالبه دا د تا ورونه دي دا د تا افغانان دي دا د افغانستان ټول قومونه په د افغانستان په پوځ کې غیر مسلم نشته سل په سله یو مسلم فوج ده یو مسلمان اردو ده ته ما په دغه کافر کړی طالبه نو طالب په دې طریقه باندې د خپلو مشرانو پوښتنه کړای شي چې اول دی دغه قرآن او دغه اسلام په خپله ومني چې دا دلته یې د درواغو د یو شرعي نظام دعوه کړې ده. که هر یو په دې خبرو کې په ما باندې کوم سوال لري، زه دلته ناست یم. زه داسې نه یم چې تاته وخت نه درکوم. چې د قطر نه هغه عباس ستانکزی راشي، سل وارې مې ویلي دي. پرېږدئ نورې خبرې. د طالب ټوټل نظام ستا تالې په ظلم راغی مړي کول کول کول په مړو باندې راته راته په کابل باندې کینوس چې په کابل باندې کینوس ما سل واري دا خبرې مخکې کړې دي دلته چې ګوري د دیوال شاته د دیوال شاته د یو نارینه د یو مرد شاهدی نه قبلېږي تا د شرعي نظام دعوه کړې وه شرع ظاهر مني د تا ملا عمر ولې ځان نه حاضراو دا هیبتی دی ولی ځان نه حاضرې ته دی یو ټیلر ډرایور جواب نه شیلای طالبه ته بس دی عالم جواب ویای ته بس دی قاضي جواب ویای ته بس دی ولسمشر جواب ویای ته بس دی وکیل جواب ویای مننه زما دغه خبرې دي زما دغه چې دا کومې خبرې مې وکړې دا دلته چې لیکلي دي چې غیرتي طالب یم غیرتی طالب ته سلام دغه یې لیکلي دي بلکل دي موږ غیرتی طالب ته سلام ده هغه غیرتی طالب ته سلام ده لکه عبدالمنان نیازی چې هغه یې چې ملي اردو زما ورور ده دا پولچک دا زما د وطن پولچک ته دا سړک زما د وطن سړک ده دا شپخانه زما د وطن شپخانه ده دا پانتون دا پانتون زما د وطن پانتون ده خبردار چې زما زما له ډلې نه به څوک دغه ته لاس نه وروړي زه بلکل هغه عبدالمنان نیازي ته سلام کوم اوس که زما په دغو خبرو باندې هر سړی زما د سوال جواب راکولای شي، زه دلته له تاسې سره یم. ډېره مننه. په شرط د دې، نه مې چاته کنځا کړې، نه مې د چا خور یاده کړې، نه مې د چا مور یاده کړې. والله بالله تعالې به چې غلطه خبره وکړې، وپوښته د کته کنځم او وپوښته د پورته کنځم. مننه. پکتیاوال صاحب دلته اوس یو بل شی دی نن یو لوغه پوسی دوی سیامه شوی د کابل اداره څنګه د دې خرملامت ادارې مشر مولا باسوب ستانکزي خپل لور د کابل ادارې کې او چاته ورکړله دا څنګه کېدې شي دوی دا پیروان ټوله ورځ چغې وهي چې کابل اداره، کابل اداره، ټول خره ورځیلان یې چغې وهي او بېرته د کابل ادارې باندې خپلې لوریانې خرڅوي، د کابل د ادارې دا کوتکونه غټ غټ دي، د خرمعلامت ادارې ته ووایه. دا دا شخصي عالم ته به نه ځو. نه خو دی ګوره افغاني صاحب دوی بیګا موږ سره لایف کې ول کنه چې څنګه خبرې کولې کنه لایف هغه یو سره نو اسمان سره یو کنه ګوره دلته سوالونه دلته خبرې زشت ډېری دي کرامه زه دلته په سعودي عرب کې اوسم د مکې او مدینې ته چې ورځې دلته د غیر مسلمونو د اخباره یو ځان ته سړک ده چې کوم سړی مسلمان نه هغه سړی په یغه سړک باندې زی چې هغه د غیر مسلمانو د اخبار یو ځان ته سړک جوړ کړی دی کچیرته ډاکټر ذاکر نایک سی یو غټ عالم ده په یغه باندې ویندو دا سوال وکړ چی ولی غیر مسلم مکه ته نشی تلای لا مدینه ته نشی تلای ډاکټر ذاکر نایک خو یو ډیر غټ عالم ده یو پوه شخصیت ده پروفیسور ده او ډیر په خوږه طریقه باندې سړی ته جواب ورکړي نور ته ویل شي بالکل تلای شي مکه تم تلای شي مدینه تم تلای شي لیکن شرط دا ده چې دا لار دغه لار باندې شي زی دغه تدتا نو ویزا لګیږي نه پاسپورت لګیږي نه کوم مصرف پتا باندې راځي ته به خالد عمر یا چې لا اله الا الله محمد رسول الله وحده لا شریک له بس تا به د دنیا هیڅ کوم طاقت نه له مکې نه مني کي نه به دې له مدینې نه مني کي طالب هم کولای شي چې د عبدالسلام ضعیف د بیزتی پښتنه وکي د هغه د پرتاګو د کمیسټ پښتنه وکي او د مولا برادر د زنجیرو پښتنه وکي او د نورو یو افغانانو پښتنو پښتنه وکي چې کوم پښتانه دغه پنجاب چې دا د طالب مبارزین نن ډېر په ویاړ راجګیږي چې هغوی یې جنرال بولي، زه یې خر بولم، ولې چې د هغه خرتوب ما لیدلی، د هغه جهالت ما لیدلی، د هغه بې پښتو ورځ ما لیدلې، زه ځکه هغه ته وایم چې ته یو خر یې، هغه خر دلته په میډیا باندې وایي چې پاکستان د موږ یو دوست هېواد ده او د موږ مشرانو ته یې عزت ورکړی او د موږ مشرانو ته یې داسې کړي دي او پلانه یې کړي، کوم عزت؟ کوم عزت دې تا مشر ته ورکړی دغه عزت دې تا مشر ته ورکړی چې اته کاله دې سپي په زنځیر باندې تړلی دا عزت ته کوم عزت چې د تا چې تا دی یو شرعي نظام داوا کړی و چې تا دی شرعي نظام دی یو سفیر نه پرتګو کمیسو کشل کوپارو ته په لاس ورک دا عزت کوم عزت دی تا مشرانو ته ورکړی کوم عزت دی تا پښتون ته ورکړی کوم عزت دی تا افغانستان خاورې ته ورکړی پرېږده تاجک او ازبک او هزاره او ترکمن دغو ته خو له سره دې سړي په سترګه نه دي کتلي دا ته یې چې خپل بادا ته یې خپل دوست بولې تا ته یې په څه شي عزت درکړی ده که چېرته طالب غواړي چې د عبدالسلام ضعیف د کمیسو د پرتوک پوښتنه وکړي لا دا پښتون کام پښتنه وکي چې په وزیرستان کې څومره د پنجاب ظلمونه وکړو هغه زما زما زمن رونه دي طالب به خپل زمن ورونه نه بولي افغان زمن ورونه بولي که طالب چیرته پښتوني افغاني چې چیرته په پښتو څوک خبرې کوي هغه د احمد شاه ابدالي لمسی ده هغه د احمد شاه ابدالي ذات ده د ما ذات نن لکه څه خیل چې طالب غولېدلی دغسې د طالب په شمول باندې دلته نور ګلخانان تر هغو زیات غولېدلي دي چې دلته به وس نه موږ ته لګیا دی د خور د مور شکنځل راته کوي زموږ ګناه دا ده چې هغو ته موږ یایو چې تاسې زموږ زمن وروڼه یي د پنجاب زمن وروڼه نه یي که چېرته طالب مسلماني طالب پښتوني طالب افغاني طالب به د هر شي پوښتنه وکړي لیکن چې د کوم شرعي نظام دعوت د کړی وه د کوم اسلامي نظام دعوت د کړی وه لا دی نن ځان په شرع باندې په اسلام باندې برابر بولی او دا نظام ته توهین کوي اداره یې بولي نور دسي ټاپې پرې لګوي که چیرته دی په شرع برابر وي په اسلام برابر وي دی دي راشي خپل هغه مجرمین خپل هغه خلک لکه دې دولت شي دلته عسکر نیولي دي که د یو عسکر نه یو سړی بې ګناه لګېدلی د نا ګناه که په جنګ کې شخصي سړی له یوه عسکر نه لګېدلی هغه عسکر نن بندي ده هغه جنرال نن بندي ده که چېرته يو له عسکر نه په يو رينجر باندي په بازار کي يو ټکر سوی ده يو اکسيډنټ سوی ده که په هغه اکسيډنټ کي څوک مړ سوی ده هغه سرباز نن بندي ده په خپل جرم باندي دې قانون دا قانون په ټولو باندي لاګو ده په ټولو باندي داسي نه ده چي يو طالب ته قانون ده او ما ته نه ده قانون یو طالب ته قانون ده سرباز ته نه ده قانون یو طالب ته قانون ده کوم مامور ته نه ده قانون دا یو اسلامي جمهوریت جمهوریت ته دا قانون د ورسي د افغانستان په هر ولایت کې دغه نظام سربازان بنديان دي په ډیر واړو واړو جرم باندې بنديان دي دا طالب د غمر اسلام تیر کی د غمر ایمان دی تیر کی د غمر د ځان مسلمان ثابت کی د غمر د ځان پښتون ثابت کی را دي شي را دي شي دا دولت پخواني ولسمشر حاجي صاحب حامد کرزي دغه سي ورته ویلي چې طالب زما ورور یې راسه دغه ولسمشر درته یایي چې طالب زما ورور یې راسه پارلمان درته یایي چې طالب زما ورور یې راسه د دې وطن ګوند ملي ټیمان درته یایي اکرام صاحب یو ملت اکرام صاحب یو ملت مایک بند کړي دا دغه ملت کونډې یتیمان درته یایي دلته په دغه لویه جرګه کې تاته زړې ښځې کونډې راغلې تاته یې وویلې چې زه تاته طالبه له دریو زمنو در تېره یم زما درې زمن دي وزلي زه د دغو دریو زمنو نه در تېره یم بله مورکۍ راغله هغې وویل چې د ما یې څلور زمن وزلي زه له څلورو زمنو ور تېره یم دغسې خوندې ومندې راغلې تاته له دغو ټولو ظلمو در تېرېږي لیکن سیاکوم خلک نه در تېرېږي کوم خلک دي شخصي خلک تا وزلي شخصي خلکو دي ظلمونه کړي دي د تا له ادرسه داسې خلک راجګ شوي دي چې نه لاس ګناه نه پښه ګناه هغه خلک تا وزلي دي د هغو خلکو دي بېعزته کړي دي که یو چا تا ته ډوډۍ نه ده درکړې تا هغه وزلی ده والی دي ده ټکولی دي ده یو سړی دي په ګیره باندې والی ده چې دا ګیره دي ولې والې ده یو سړی دي په ویښتانو باندې والی چې دا ویښتان دي ولې پرې شي دي یو سړی نه دي لاس کټ کړی یو سړی دي دام کړی ده سر خود طالب ته راسه ته دغه قانون ته غاړه کېږده له دې قانون سره په یو میز باندې کېنه ته دغه قرآن ته غاړه کېږده ته دغه دغه شریعت یې وري ته په خپله ومنه چې دغه شریعت دغه قرآن دغه اسلام تا ته کومه سزا درکوي ته دغه شریعت دغه قرآن یې وري په خپل ځان باندې ومنه راسه چې دا ولس د هر ولایت د هرې ولسوالۍ خلک تا ته راسي په قرآن لاس درته کېږدي سره له شهیدانو تا ته ویایي چې پلانکی وخت لکه زه چې درته یایم ما چې کومې خبرې په دې میډیا باندې کړې دي ګوري زه نه یم خبر چې وس دي ما دلته لایف ته څو کسان ناست دي څو کسان دي ما غږ اوري دا ټول به په ما شاهداني که چېرته د ما یوه خبره د طالب په خلاف باندې دروغ چا ثابت کړه لکه خلک چې دلته په ما پسې بوتاني آی د ما د ملایکو غوندې خوندې ومندې راته کنځي تهمت را باندې لګوي ما تر اوسه پورې په طالب پسې کوم بوتان نه دی ویلی کوم درواغ مې نه دي پسې ویلي چا کوم طالب مې داسې نه دی یاد کړی چې د پلانکي لا خور تښتېدلې لا یې مور تښتېدلې لا د پلانکي له ورېنداري سره لا پلا دا د ما ضمیر نه مني لکه څه خیل چې دلته په میډیا باندې یو بل ته خبرې کېږي طالبه کنځا مې درته کړي دي وزلی دی یم دښمن می یی وس کنزا درته کوم سبا توپک هم درپسی راخلم لیکن بوتان درواغ می ندی درپسی ویلی تومت می نده تا پسی ویلی چی کوم ظلم ما دی تا لیدلی هغه ظلم ما دی تا په دی میډیا باندی بیان کړی تر ورځ تر قیامته دی مجرم یم که ما تاته په ثبوت ثابته نکړه چی ما دی کوم ولایت کومه کیسه کړی په ثبوت به درته ثابت کوم چی دا په پلانکی کال په پلانکی تاریخ دا واقعه ما لیدلې ده چې بل دې خولې خبرې نه درته کوم نشته ګو لیدلی حال مې په دې میډیا باندې بیان کړی ده طالبه ته راشه د دغه قانون ته غاړه کېږده د دغه قرآن ته غاړه کېږده چې دغه قرآن تا ته څه یایي دغه شرع تا ته څه یایي دغه اسلام تا ته څه ته راشي تا ته به د تاپ جامه کې چې کوم خلک دي د تا په جامه کې چې کوم خلک ننوتي دي، غله، لنډغر، دلالان، بدماشان، چرسیان، پوډریان، هر سړي ږیره پرې ایښې ده چې نۀ پلار چاته معلوم ده، نۀ نیکه چاته معلوم ده، نۀ ذات چاته معلوم ده، اله پو بې پېسې به یې نۀ ږده. په دې میډیا باندې دلته د تا د طالبانو ویډیوګانې پرتې دي، ځینې طالبان چې دي وروسته له مرګه هغه دلته سنت شوي نۀ دي، هغه طالبان چې په جنګ کې نیول شوي دي په دې نۀ دي خبر چې څو کتابه دي، تورات او انجیل او زبور او قرآن د دغو څلورو کتابو نومانې نۀ دي زده. لیکن هغه راجګیږي دلته په سیدانو باندې په مسلمانانو باندې په افغانانو باندې د کوپر ټاپې لګي طالب که چیرته غواړي چې د ځان پښتنه وکړي د خپل افغان پښتنه وکړي د خپل مظلوم پښتون قام پښتنه وکړي اول به دای په خپل باندې دا شرع ځان مني دا قران به دای مني د کوم شرعي زه یم چې طالب نه قران مني نه اسلام مني نه قرآن مني نه اسلام مني نه پښتو مني هیڅ کوم کتاب طالب نه مني پرته له هغه کتابه چې کوم کتاب دته پنجاب راړېزلی پرته له هغه امر نه چې کوم امر دته له پنجاب نه راځي والله بلا په سمت الله که بله خبره تاسو په طالب ومنئ ثبوت یې دلته ستا په میډیا باندې د حرمین شریفین نه غږ پیول شو چې طالب دا جنگ دی ناروا ده نه یې ومنله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې عالمانو د چې د قران آیات ورته وی دی علم چې د نظام په ملاتړ لري کړی دی دغه طالب ټارګټ کړ طالب ماته دماغ غوندي وام سړی ته چې نه عالم يم نه کوم پارلمان دی وکیل زویم نه کوم لندغر يم نه کوم زورواک يم یو مظلوم سړی يم طالب دما سره دما سره ماته طالب د شنو شي ویلای چې پکتیاواله د تا ورور ما خبرې په دې میډیا باندې پرتی دي یو خالی لا سرور میو په کونړ باندې وظیفه درلودله زرمت لتللی مازدیګر دې ونیو نه دې قوم خبر کړ نه دې د ما قبیله خبره کړه نه دې د ما پلار خبر کړ نه دې د ما ورور خبر کړ سره خود راجک شوې یو پاک مسلمان خالی لا سړی جرم یې دا و چې د تا دغه افغانستان یې درته ساته نه د چا ور په لغته وروالی و نه د چا په کور باندې چاپه والی وه نه د امریکا شاته روانو نه د امریکې مخې ته روانو نه د له سلا سره نیولی و نه د له درشي سره نیولی و طالب یو له ما سره انصاف نسی کولی یو له ما سره نه په قران غږیږي نه په رسول نه په اسلام نه په کفر نه په پښتنوالي نه په افغانیت به قاعده سي زه دلته راجیک شوی یم ځکه طالب ته یم چې طالب له ما سره د ظلم کړی که مسلمان په قران را سره وغږیږه که پښتون په یو پښتو پښتنوالي را سره وغږیږه که هندو په ګیتا را سره وغږیږه که عیسائی په بایبل را سره وغږیږه که د پنجاب کتاب را سره غږیږه د پنجاب کتاب را سره وغږیږه طالب په ځای د دې چې ما ته ویایې چې یاره پکتیاواله له تا سره واقعي ظلم سوی ده، له تا سره ناروا سوې ده، دی ما ته یایې چې ته افغانستان ته راشه زه به له تا نه سر پرې کوم، ته افغانستان ته راشه د ژوند څه کوه لا کراچۍ وکې د ما خوندې او مندې کنځل کېږي، د ما د ملائکې غوندې مور کنځل کېږي، وژل سوی هم زه یم، مړ سوی هم زه یم، کنځل کېږم هم زه، بې عزته کېږم هم زه، د تالې په سر باندې ما ته د هیره منډي یو دلال، یو ګل خان، چې نه پلار څوک پیژني نه مور څوک پیژني یو بې شرفه بې پلاره بې عزته سړی بې پته سړی چې په خور او په مور نه د بند یو نیازي ته یو سل شپږ بیست ورځې په دې چوک کې خوندې او مندې وګډولې د طالب له ادرس هغه د ما خور او مور ته کنځا کوي ما خو کوم کوپر نه ده کړی ما خو په دې میډیا باندې یو سړی دی په ما پور کې چې یاره پکتیاواله تا دلته خلکو ته ویلي دي چې امریکایان مه وژنئ یاره پکتیاواله تا خلکو ته ویلي دي چې پلانکای بهرنی مه وژنه زه خو د دې نظام ملاتړ کوم زه خو تا ته وایم چې دا مسلمان مه وژنه طالبه دا د تا ورونه دي دا د تا افغانان دي دا د افغانستان ټول قومونه په د افغانستان په پوځ کې غیر مسلم نشته سل په سله یو مسلم فوج ده یو مسلمان اردو ده ته ما په دغه کافر کړی طالبه نو طالب په دې طریقه باندې د خپل مشرانو پښتنه کړای شي چې اول د دغه قران او دغه اسلام په خپله ومني چې دا دلته یې د درواغو د یوه شرعي نظام دعوه کړې ده. که هر یو په دې خبرو کې په ما باندې کوم سوال لري، زه دلته ناست یم. زه داسې نه یم چې تا ته وخت نه در کوم. چې د قطر نه هغه بس ته انګزای راشي، سل وارې مې ویلي دي. پرېږدئ نورې خبرې. د طالب ټوټل نظام، تا طالب ظلم راغی. مړي کول، کول، کول، په مړو باندې راته، راته په کابل باندې کېنوست. چې په کابل باندې کېنوست، ما سل واري دا خبري مخکي کړي دي دلته چي ګوري د ديوال شاته د ديوال شاته د يو نارينه د يو مرد شاهدي نه قبليږي تا د شرعي نظام دعوه کړې او شرع ظاهر مني د تا ملا عمر ولې ځان نه حاضراو دا هیبتي دی ولې ځان نه حاضرې ته د یو ټیلر ډرایور جواب نه شي ویلی طالبه ته به څه د عالم جواب ووایې